नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लूटाथियोन की देखिए ग्लूटाथियोन जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है उसके क्या बेनिफिट है वो कहाँ इस्तेमाल होता है ये आपको बताने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सीरियस पेशेंट्स को कैंसर जैसे पेशेंट्स को इंजेक्शन के द्वारा ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और बहुत सीरियस आईसीयू में पेशेंट होता है उसको भी आईसीयू में ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके उसको क्यों दिए जाते हैं आज जानते हैं इसके बेनिफिट क्या है यह आपके शरीर में बहुत ज़रूरी काम करता है और इसकी कमी हो जाने की वजह से कई सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर भी हो सकता है और इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं कई लोग इसकी गोलियां खाते हैं क्या वो काम की हैं या नहीं है स्किन सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं शरीर ठीक करने के लिए इस्तेमाल कमज़ोरी ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लिवर ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सच्चाई क्या है इसके पीछे का रिसर्च क्या है साइंस क्या बोलता है आज आपको हम सिंपल भाषा में समझाएंगे ग्लूटाथियम के बारे में The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So दोस्तों glutathione तीन basic amino एसिड से बनता है glutamine, glycine और cysteine. ये आपके शरीर में बनता खुद ही बनता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको कम कर सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस जी हाँ किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या बीमारी ग्लूटाथियोन के लेवल को कम कर सकती है उम्र के साथ ग्लूटाथियोन कम हो सकता है और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर या कम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से भी कम हो सकता है पर इसकी ज़रूरत ही क्यों है ये क्यों चाहिए सबसे बड़ा बेनिफिट ग्लूटाथियोन का है कि ये आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम रखता है कम करता है रिड्यूस करता है मैनेज करता है ये क्या है देखिए रोजमर्रा में आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये बनता है टूटता है बनता है टूटता है और इस बीच बहुत सारे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं ये वो फ्री रेडिकल्स हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं इसी के वजह से आपकी एजिंग होती है इसी की वजह से वेयर एंड टेयर होता है बहुत जितना ज्यादा फ्री रेडिकल उतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सो आपका शरीर जो है इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स पे डिपेंड करता है जो आपको फ्रूट से मिलते हैं वेजिटेबल्स से मिलते हैं मल्टीविटामिन से मिलते हैं फलाना फलाना चीज़ों से खाने पीने से मिलते हैं लेकिन सब एंटीऑक्सीडेंट्स का जो बाप है वो है ग्लूटाथ्योन ग्लूटाथ्योन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर में सो so, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपके अंदर हो जाए किसी कारणवश ग्लूटाथ्योन कम हो जाए तभी आपको diabetes cancer rheumatoid arthritis autoimmune immune diseases जैसी बीमारियां होती हैं सो ग्लूटाथियोन आपके शरीर में इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके इन बीमारियों के आने के चांसेस कम करता है और जो लोग दारू पीते हैं जो लोगों को लिवर की प्रॉब्लम है वो ध्यान से देखें लिटरली लिवर में दारू के वजह से या जो दारू नहीं भी पीते उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है या नैश है या दूसरी कोई ऐसी लिवर डैमेज वाली बीमारी है उस लिवर के सेल डेथ को लिवर के सेल को डैमेज होने से ये एंटीऑक्सीडेंट बचाता है और एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से लिवर की सेल्स की डेथ होती है ये देखा गया including this big factor glutathione liver के तरफ से जो प्रोटीन बनाया जाता है एंजाइम्स बनाए जाते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट होता है जो बिलिरुबिन बनाया जाता है इन सब में देखा गया है ग्लूटाथियन जो है इंप्रूव करता है आपके लिवर के फंक्शन को साइंस ऐसा मानती है इंसुलिन रेजिस्टेंस जिससे डायबिटीज होती है उम्र के साथ वहां पर भी ग्लूटाथियन का रोल है तो डायबिटीज रोकने में डायबिटीज को ठीक करने में ग्लूटाथ्योन का बहुत बड़ा रोल है खून की नसों में कहीं भी आपके हार्ट में आपके ब्रेन में आपके पेरिफेरल खून की आर्टरीज में अगर कोई ब्लॉकेज है एथरोस्क्लोरोसिस है सो तो इस तरीके के एथरोस्क्लोरोटिक डिजीजेज में भी ग्लूटाथियोन जो है सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हुए देखा गया है स्पार्किस डिजीज ब्रेन की बीमारी जिसमें नर्वस सिस्टम जो है डिजनरेट होने लगता है वहां पे नसें खराब होने लगती हैं बीमारी की वजह से ट्रिमर झटके आते हैं हाथ कांपने लगते हैं इसमें भी ग्लूटाथियोन की वजह से काफी बेनिफिट मिलता है तो ग्लूटाथियोन की कमी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पार्किसन डिजीज प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं ऑटो इम्यून डिजीज एक बड़ा बड़ी ग्रुप है बीमारी का आर्थराइटिस सीलियक डिजीज ल्यूपस ऐसे पेट की बीमारी कई सारी बीमारियां आप ही के आप ही के इम्यून सिस्टम के वजह से आपको होती है सो ऑटो इम्यून डिजीजेस को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जोड़ा गया है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है उतना आपके शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं और बीमारियां अगर आपकी सांस की हो तो सांस की बीमारी में बहुत ही बड़ा रोल है एन एसिटिल सिस्टीन म्यूसिनैक जाम की बीमार नाम की दवाई कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने खिलाई होगी आपने खाई होगी एन एसिटिल एक मेडिसिन है जो अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों में या सांस की बीमारियों में दी जा सकती है अब इसमें क्या होता है N acetyl is basically a by product of glutathione ये हेल्प करता है आपके म्यूकस को थोड़ा पतला करने में सांस की नलियों को थोड़ा रिलैक्स करने में ये आपके फेफड़ों में भी और लिटरली आपके शरीर में ग्लूटाथियोन लेवल बढ़ाने में भी हेल्प करता है सो so, आपके लिए बहुत कारगर है बहुत काम का है और ग्लूटाथ्योन आपको कहां से मिलेगा सबसे बड़ी बात है ठीक है ग्लूटाथियोन की गोलियां अवेलेबल है पूरी दुनिया भर में कैप्सूल अवेलेबल है मगर फ्रैंकली वो किसी काम के नहीं है क्योंकि ग्लूटाथियोन जब आप खाते हैं तो वो बहुत ही पुअरली एब्जॉर्ब होता है यानी सौ में से दस परसेंट केवल एब्जॉर्ब होगा बाकी वेस्ट है और बहुत महंगा भी मिलता है और दस दिन पांच पांच दिन लेने से कोई फायदा नहीं होता है इसको लंबे समय लेना पड़ता है तो बेस्ट ऑप्शन है ग्लूटाथियोन रिच फूड ऐसे खाने पीने की चीजें खाइए जिसमें ग्लूटाथियोन ज्यादा है right so glutathione basically sulphur containing molecule है और इसीलिए उन फूड्स में ये ज़्यादा पाया जाता है जिसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा हो नेचुरल प्रोडक्शन आपका बढ़ सकता है जैसे कि cruciferous vegetables broccoli cauliflower Brussels sprouts bok choy garlic onion अंडे नट्स लिग्यूम्स दालें लीन प्रोटीन जैसे कि फिश चिकन सो so, इन चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा करें ना कि अनाज का सेवन ना कि फैट का सेवन इन चीज़ों का दाही ये बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए ग्लूटाथोन लेवल बढ़ाने का इसके अलावा कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं जो ग्लूटाथोन बढ़ाते हैं जी हाँ उसमें है मिल्क थिसल मिल्क थिसल क्यों लिवर की बीमारियों में और हेल्पफुल रखा गया मिल्क थिसल ग्लूटाथियोन बढ़ाता है इसलिए मिल्क थिसल लिवर की बीमारियों में हेल्प करता है फ्लेक्सीड ना सिर्फ ग्लूटाथियोन बढ़ाता है ओमेगा थ्री भी हेल्प करता फ्लेक्स सीड खाना बहुत अच्छा है वे प्रोटीन जी हाँ वे प्रोटीन मिल्क प्रोटीन से ग्लूटाथियोन बढ़ता है दूध के अंदर ग्लूटाथियोन होता है प्रॉब्लम इज कोकिंग से ग्लूटाथियोन के लेवल काफ़ी कम हो जाते हैं इसीलिए जितने हो सकते हैं आप नट्स नट्स खाइए नट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं अनियंस सैलड्स के हिसाब से आप खाते हैं बहुत अच्छे हैं स्प्राउटेड लेग्यूम्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं उन सब में ग्लूटाथ्योन के लेवल जो है वो प्रिजर्व्ड रहेंगे और जो स्प्राउटेड क्रूसिफ्रस वेजिटेबल्स भी अगर आप उसको हल्के से वो जो सैलड के जैसे खाते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं milk thistle whey protein flaxseeds और गसोव सी वीड ये भी बहुत अच्छे हैं सो so, इन फॉर्म से अगर आप ग्लूटाथ्योन को लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप फिर भी इसके सप्लीमेंट लेते हैं तो सप्लीमेंट्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं सप्लीमेंट सप्लीमेंट क्योंकि एब्जॉर्ब बहुत कम होते हैं तो पेट की दिक्कतें ज़्यादा करते हैं एबडोमिनल क्रैम्प्स ब्लोटिंग आपको कई बार हो सकता है एलर्जिक रिएक्शंस भी आए और कुछ कुछ केसेस में ब्रीदिंग ट्रबल भी होती है ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंटेशन से ग्लूटाथियोन क्रीम के हिसाब से भी आता है जो क्रीम आती है वो स्किन पे लगाई जाती है गोरे होने के लिए जी हाँ ग्लूटाथियोन का एक साइड इफेक्ट है कि वो मेलानिन मेलानिन आपके शरीर में कम करता है मगर वो टेम्पररी है ग्लूटालाइट नाम की क्रीम आती है वो क्रीम आप लगाते हैं लंबे समय तक लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है उसका कंप्लेक्शन जो है कम हो जाएगा मगर ये सिर्फ टेम्पररी है जैसे ही उसे बंद कर देंगे वापस आप जो है अपने नेचुरल कलर में आ जाएंगे सो बेस्ट तरीका ग्लूटाथियोन को लेने का होता है इंजेक्शन जो सेफ नहीं है बिकॉज उसमें अपने आप में साइड इफेक्ट हो सकते हैं सिवियर जैसा मैंने कहा सिवियर पेट में प्रॉब्लम हो सकते हैं एबडोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन एलर्जिक रिएक्शन इसीलिए इंजेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप्स में आईसीयूज में सीरियस पेशेंट्स को दिए जाते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो को देख के कई लोग जो इलीगली जाके इंजेक्शन लेते हैं उनकी जान भी चली जा सकती है ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन से सो so, इंजेक्शन और कैप्सूल दोनों से दूर रहिए ग्लूटाथियोन लेना है तो या तो आप क्रीम लगा सकते हैं लंबे समय तक के लिए टेम्पररी व्हाइटनिंग के लिए या फिर खाने पीने की चीजें आप ले सकते हैं जिनसे ग्लूटाथियोन बढ़ता है all in all glutathione is a powerful antioxidant जो आपके शरीर में बनता है लेकिन किसी बीमारी के वजह से एजिंग के वजह से स्ट्रेस के वजह से इन्वायरमेंट के वजह से आपका ग्लूटाथियोन कम हो सकता है ऐसे केसेस में आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं एन एसिटल सिस्टीन का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं या मैंने जितने खाने पीने की चीजें बताई वो आप ले सकते हैं ग्लूटाथियोन बढ़ाने के लिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें और आप क्या सोचते हैं उसको कमेंट में डायरेक्ट अभी टाइप कर दीजिए मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं बहुत सारे कमेंट्स और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं doctor education stay connected stay healthy